初披露でございます一つよろしくお願いします踊り子構え見せましょう 마아유초야아유초아유초야아유초 愛しいゆっ ほれめと ありがとうございました深川よさこりんでした、えー、これサザンカと言いまして、えー、この踊りの曲名はサザンカと言いまして、えー、サザンカは江東区の花でございますこれからもよろしくお願いしますありがとうございました